好，让我们来看一下接下来的这一周的礼拜一，我们会逢到的是分龙日。什么是分龙日呢？在中国民间传说当中，五月开始会多雨，因为小龙他要离开老龙的身边，到自己管辖的范围发号施令、耕耘播雨，因为不忍心要分离而流泪，所以在这一天多数都是阴天的天气。如果有下雨了，大部分都会认为在这一年是可以风调雨顺。 秋季丰收的，若没有下雨的话，就有点忧心了，因为它可能代表的是干旱，甚至就是我们的收成锐减的状况。所以，以上是节气的冷知识，提供给大家分享喽。让我们来看一下礼拜二的部分，是适合入宅安乡的。如果你刚好有要搬家的话，不妨可以参考一下这样的一个日子。 礼拜三的部分呢是天赦日，在一年当中大概会有四到六天这样的吉刻，在当天呢做祈福是可以好上加好，所以是非常适合在当天补运、补财库、求官禄，甚至是调整你个人的元成功。有需要的朋友可以跟老师联系。另外呢，在当天天赦日的话，也非常的适合去做赦罪的部分。 所以，如果你当天是有空的，不妨到家里附近的庙宇去上个香、拜个拜，为自己添一点福运吧。另外，礼拜四的部分，逢到的是适合祈福求嗣的。荧幕前的朋友，如果你们有刚好想要求子的，不妨在这一天，夫妻俩前往到附近的有供奉观世音菩萨或是祝生娘娘的庙宇去求子。如果是已经妊娠当中，那我们呢，为了要求。 腹中的胎儿能够平安顺产，不妨可以拜拜七娘妈。好，另外礼拜五的部分是适合开市嫁娶的吉刻。礼拜六的部分是午休照的日子，所以有在装修的朋友就要注意在当天不要动到照喽。礼拜天的部分呢是适合进塔安葬的吉刻，针对先人的话，在这一天入塔是不错的哦。以上供大家参考。 再来，我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。第三名是属马的朋友，第二名是我们属蛇的朋友，第一名是我们属羊的朋友。先恭喜以上这三个生肖的朋友。不过，老师也要提醒你们，在这一周做事情的部分，务必一定要求仔细，尤其是细节的部分，不要急，更不要刻意的去邀功，不然会让你的这个运势呢。 打了折。另外，在感情的部分，这三个生肖的朋友注意要多聆听，不要因为一时的，呃，觉得自己真的是占上了矛头，反而忽略了对方的心情哦。来，再来，我们来看一下，针对个别生肖的运势，在当中要注意的事项又有哪些？ 第一个是我们属老鼠的朋友，在这一周务必要注意沟通协调的部分当中要注意的天数是礼拜二跟礼拜四。任何的沟通，尽可能都用白纸黑字记录下来，尤其是例如像会议记录或者是沟通协调后的事情，能够在事后得到对方的一个默认跟确认，对你后面的责任归属会是比较好的，才不会有后面大家互推皮球。 然后你莫名的背黑锅的一个状况发生。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一周你比较容易会有烦躁不安的一个状况，在当周要注意的天数是礼拜四跟礼拜五。老师建议，因为你的情绪受到了地气的影响，所以你可以不妨多吃一点甜食，比如说巧克力呀，或者是饼干类的。另外多喝水，在做事情这样子。 比较能够顺利的完成你被托付的事情，因为你这个礼拜其实是比较不想做事的，甚至连玩乐你都很懒得动，但是你却知道你有不得不做的原因跟理由，因此为了要让你能够推自己一把，不妨就照老师说的，多吃点天师，多喝点水，再进行吧。下一个生肖是属老虎的朋友。 在当周，老师要提醒你，务必要集中你的精神，因为在这一周你非常容易犯困，而且你常常呢会把你的注意力放在错的事情，或者是容易忽然就失了神、失焦了。建议你在这一周，其实应该除了规划好你要做的工作进度之外，或是学习进度之外，更要规划休息的时间，不要老是。 夺取了本来应该要休息的时段，让自己呢生理上、心理上、精神上都进入非常累的、非常乏的状态喽。当周要注意的天数是礼拜五，所以请切记不要把这一周的工作呢都一直累积，让自己呢像加压式不停的做、不停的做。那到礼拜五的时候，你很有可能就会做出错误的判断，所以务必要集中好精神，先好好规划。 休息的时间，让自己不要在疲劳当中犯了大错喽。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在当中老师建议你要好好的发挥你个人的优势，这样子你才可以抓回你的主导权，才不会觉得诶怎么呢都好像变成是要被别人指挥，让你呢觉得很压抑，心情非常的毛。另外呢，属兔子的朋友在当中要注意的天数是礼拜六喽。 下一个生肖是我们属龙的朋友，在当中其实你的情绪，好是比较容易很敏感的，随便人家讲一句话，可能就会挑起你的神经，让你呢觉得很不开心。所以老师会建议，在这一周尽可能多去外面晒晒太阳，在户外走一走，换掉自己身上的这个气场，这样子对你会是比较好的。另外属龙的朋友在这一周要注意的天数是星期天。 下一个生肖是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，这一周是再度发亮。我们都说呢，像蛇呢是需要脱皮的。那在脱皮呢，它需要一段时间，而且呢也会有震动期。不过呢，这对属蛇的朋友来讲呢，它呢象征的是呢迎接新的自我，还有可以容纳更多别人的意见。因此，当你能够愿意。 改变，也就是我们讲的像蛇脱皮这样的一个蜕变的状况的时候，你就可以再度的发亮，别人会看到另一个你，而且你会变得更宽宏大量，更能够接受别人的意见，反而让自己变得更好。所以属蛇的朋友，记得在这一周，你虽然会觉得一直要听取别人的意见。 很劳累，但是你会有所收获，因为你能够把它消化掉之后，转回自己的能量，再次发亮。属蛇的朋友在这一周呢，原则上没有什么特别要注意的天数，但是在出门的时候呢，注意的就是你的行车或者是路人的安全喽。再来，下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在当周呢是升势看涨。 大家呢又开始围着你身边打转，好像急着要拍你的马屁一样。不过我要建议就是属马的朋友千万不要得意，而且你要放大眼睛看谁才是值得你继续深交的人，谁才是你值得经营的人脉，在这个时候其实你都可以看得一清二楚了。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一周你会觉得非常的开心，因为你觉得自己再次受到了重视。 而且呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜，你的运气其实是是非常的 up，非常的好的。所以，有什么想要做的，或是不管是工作或是玩乐，都尽量放马在这一周去做吧。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一周呢，可以收割看到成果，也就是你过去耕耘的东西，你在这一周你可以看到它的时效会慢慢的出来了。 属猴的朋友，在这一周所要注意的天数，分别是礼拜二跟礼拜四的部分。这时候呢，你就不会觉得我怎么老是一直过去在加班呢？但因为呢，老师要跟你讲，你加班绝对不是为了那个加班费，而是为了完成的这个案子之后，你所可能获得的奖金，一定是大于这个加班费的。虽然呢，你在加班的过程非常的辛苦，但是最后你是会有。 丰收的成果的，所以属猴的朋友记得继续把持住，因为这个月你还是继续得在拼拼拼才可以喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一周呢是属于一个四平八稳的一周，要注意的天数分别是礼拜二跟礼拜六。当然了，对属鸡的朋友来讲，你会觉得计划赶不上变化，但是我必须说，虽然。 这一直在变化，但是其实你的应对是相当自如、相当好的，所以呢，状况完全是 hold 得住的一个状态。所以属鸡的朋友，你只要呢，切记眼皮下的事情一定要处理，不要呢拿盖子盖掉，当做没这回事，那这样子事情就不会后面发生马后炮的状态。好，下一个生肖是我们属狗的朋友。 在当中，老师务必提醒你要注意你的健康喽。如果身体有任何的不适，务必要赶快去做检查，不要去忽略身体发出来的一些小小的讯息，不然你可能延这个延延迟去就医呢，会让你的病情呢没有办法好好的控制，变成大病，甚至变成慢性病哦。再来，我们属狗的朋友要注意天数是礼拜一，下一个生肖是我们属。 猪的朋友，属猪的朋友，切记在这一周要稳步你的脚步，因为呢，这对你来讲又是一个计划没有跟上的一周，你真的呢很多事情呢都会把它拖了或者是落掉了，那其实这样子是比较不如不如意的、不理想的。切记呢还是要皮绷着点，该完成什么事情就要好好的去做喽。以上是针对十二个生肖在这一周的运势提醒。 再来，让我们来看一下，在这一周，我们感情的胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属兔的朋友，第一名是属猴的朋友。以上这三个生肖的朋友呢，在感情的部分呢，是非常适合谈情说爱、升温、甜甜蜜蜜的一周。所以，你就只要放马、付诸行动，赶快约对方。 不管是约太太，或者是约你的恋人，都可以赶紧打电话约他。这一周出门吧，会有不错的成果的哦。以上是我们这一周的运势周报。喜欢的朋友，请务必呢在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样才能够及时收到老师的贴心运势提醒哦。我们下次再见，感谢你的收看，拜拜。